С 2017 года РТ присоединился к группе каналов, ведущих трансляции из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. На церемонию передачи договора о вещании телеканала в стенах организации были приглашены чиновники, послы и почетные гости из разных стран. Мероприятие началось с обмена подписанными копиями соглашения между РТ и ООН. Каждый канал, представленный во внутренней сети ООН, ведет трансляцию напрямую из Нью-Йорка. Почетные гости церемонии произнесли слова благодарности. Среди них был и постпред Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин. Канал РТ достаточно молод, ему всего 11 лет, но это энергичный и смелый канал, где работают талантливые, напористые люди, и если на то пошло, его смотрят все. Огромное спасибо за организацию торжества, за усилия со стороны канала и секретариата ООН. Мы их очень ценим. Будем же воспринимать мир во всей его сложности и верить в то, что перспективы у него еще есть. Добро пожаловать в штаб-квартиру ООН. Здесь вы будете в хорошей компании. Как я уже сказала, в непростой современной мировой обстановке крайне важно наличие различных точек зрения и источников. Присоединение вашего канала к внутренней информационной сети ООН, несомненно, будет способствовать лучшему пониманию нашего сложного мира. Спасибо за то, что приветствуете РТ как признанный и достоверный источник информации, наравне с другими каналами, вещающими из этого здания, где люди со всего мира работают на самую важную организацию на Земле — ООН.